Ahan da bu çocuk. Beyler Run. bu koşun. Gel lan buraya. Kelime kette ket. Kibel alin hüdduhat. Sen hayırdır bizim işimizi veriyor? Abi vallahi özür dilerim. Oğlum öyle konuşma dilerim ya. Abi vallahi yapsın lan sen? Vallahi bir daha olmaz. Hayırdır lan? Oğlum ne yapsın oğlum? Hayırdır oğlum? Abi yapmayın ne olur. Bizim aramızda muhabbet var. Abi yapmayın. Ne olur yapmayın. Abi yap bir daha yapmayacağım abi vallahi yapmayacağım söz. Oğlum. Ya yapacak mısın? Abi o, o kadar yılın hatırına, o kadar yılın hatırına bir şey yapmayın. Söz ver. O kadar yılın hatırına bir şey, şey yapmayın. Konuşma ha. Senin için içi olmaz ha. Oğlum olacaksın. Hayırdır lan ne bakıyorsun? Hiç dayak yiyen adam görmedin mi? Arkadaşım değil mi lan? Sever de döver de. Hayırdır lan? Beyler gelin şunu indirelim bir. He lan bu. Hop! Geçemezsin buradan. Burası benim yolum. Benim... Araç kesiyorum. Burası benim mahallem. Geçemezsin. Kardeşim burası benim mahallem. Araç vermeden geçemezsin. Beyler. Gelin. Run. Oğlum hayırdır lan yoluna baksana. Yürü oğlum sen. Ne biçim yürüyorsun oğlum? Oğlum sen düzgün yürü. Nasıl sen düzgün yürü lan? Oğlum sen çarptın bana ne diyorsun oğlum? Ben mi çarptım? Bu yolda düzgün yürüyeceksin. Ne diyorsun yürümezsen ne olacak lan? Öldürürüm seni oğlum. Lan ben seni burada öldürürüm ne diyorsun lan sen? Beyler! Ha? Beyler! Hayırdır gelin! Lan, ne oluyor lan? Ol, ol. Ha, ha, ne oluyor lan? Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne diyorsunuz lan? Beyler durun durun kamera şakası yaptık size. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Kamera şakası yaptık siz. Beyler. <laughs> Önüne baksana kardeşim. Hayır drone dengesiz misin? Önüne bak ne biçim yürüyorsun? Bu yolda böyle mi yürünür? düzgün yürüyorum sen bana çarpıyorsun. Sen mi düzgün yürüyorsun? Evet. Bundan sonra böyle yürümeyeceksin. Hadi lan sana. Bak bana artistik yapma. Lan ne yapacaksın oğlum sen lan. Bak belanı benden bulma burada. Oğlum sen Ben çık git şuradan. Hadi bas önüne bas hadi. Devam et. Ne devam edeyim lan sen buradan yürüyorsun bana çarp. sen bana çarpıyorsun özür dileyeceğinle burada lagaluga yapıyorsun. Bekle lan sen. Beyler. Gel. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo tebrik ederiz. Bu mahalleden geçen 632.254. kişi oldunuz. Bizden 1000 dolar kazandınız. Gerçekten bunu hak ettiniz. Tebrik ederiz.